Eu quero ouvir barulho. Vamos fazer história, ok? Isso, Vamos gravar o porto na história da música portuguesa. Com Paulo Love derrubaram como a culpa sou criativa. Dale, Vicky, Viola.